I recently had a chance to go out and visit the Hatsuhana Bee Farm and learn from beekeeper Matsubara-san about all the hard work that goes into making local honey. これ、うん、麻袋麻袋そうあのコーヒーとか入れる麻袋があるじゃん麻袋で中であの箱の中に入れるカバーを作るんだけどその余った端っこうん 働き蜂は通れるけども女王蜂が通れないだから女王蜂はここから下だけに卵を産んでここの上は蜂蜜が取れるようになる蜂蜜ねここら辺が犯人ででこっちは幼虫子供子供たちでこの黄色いのは花粉ね、はい、こうしたら蜂蜜が出てきます、はい こういう壊れてるところはすぐ集まって直してるんでへえすごい、これ新しく女王蜂を作ってるところああそうねそうそうそうでこの中にはこの白いのがロイヤルゼリーね色色塗っちゃってるから、はい、 <laughs> マーキングしてるからちょっと色がね、 新しい女王蜂が生まれる前、はい、あの分法って言ってあのスウォーム半分出ていってしまうんでなのでこれは取らないといけないかわいそうだけど働き蜂は全部メスなんですよはいそうですかそうで女王蜂もメスでしょでさっきのロイヤルゼリーを食べてると女王蜂になってそうでないと働き蜂になるここにさ あのオレンジ色のダニがいるでしょ、はい、これがミツバチの一番の敵あ結構いっぱいいるなへえ、うん、こうなったらちょっと気をつけなきゃいけない人がマネージメントしてる方がオスが少なくて蜂の群れの大きさも大きい自然の中にはこんなに大きな巣はないね 餌が足りなくなったら与えるし日本だとオオスズメバチっていう大きなスズメバチがいるからそれらミツバチを食べてしまう僕らがマネージしてるやつはあのスズメバチをブロックすることができるそこが大きな違い かかる一日かかるから <laughs> 一日すごい一日じゃ終わんないこともあるよ収穫をしたりとかねだから1週間3回ぐらい行ってそうそうそう見るのは3月から見てるみたい、うん、11月までえ、うん、結構長いね結構長い大丈夫あの花粉の種類が違うから あのアレルギーは杉とかヒノキでしょ、うん、風に飛ぶ花粉だからこれは大丈夫初めてね驚いたのはこうやって女王蜂を取ったりとかオスチを取ったりとか、うん、まあ割とたくさん殺さないといけないっていうのはね、うん、あんまりちょっと良くないなあのここの蓋をナイフでカットして、はい、 であの遠心分機械機械でこうぐるぐる回してこれで2キロから3キロぐらいは重たいお重たい <laughs> へえすごい一番ベースになる薄っぺらいのをセットして、はい、その上にミツバチが全部こう作ります働き蜂は 今の時期だと2ヶ月ぐらいえ短い短いねなだから女王蜂が毎日たくさん卵を産んでたくさん新しい蜂が生まれてるクイーンは4年間年5年ぐらい、だけどやっぱり年を取ってくると卵を産むのが少なくなってくるから、やっぱりもうそこはもう交換新しいクイーンに変えて 分ぐらい大体ね20分ぐらいでやるかないつも、だから全部だったら1日ね、うん、1日すごい一番好きな時は僕はね新しく生まれた女王蜂が卵を産み始めた時そしたらこのこの群れはもう大丈夫ああよかったっていいね こうあの季節で咲く花が違うから全部味が違うい何回とってもそのとその時その時で違う味がするほら花によって色が違うでしょあ、はい、怒った全部違う色が。 三キロぐらいだからやっぱり宮島だけ、だけ海は渡らないしそう宮島では絶対やりたいと思ってたんで、まあそれができてよかったなと思っ 割とおとなしいでしょで自分の王様かそうでないか他の王様かをもう全部匂いで見分けるからものすごくこういい触覚をしてるすぐ分かるそれはもう蜂の数がいっぱいいるかいないか、うんはい、あとさっきみたいにダニがいるかいないか、 えっ、ー、とスズメバチ日本のオオスズメバチの女王バチです、えー、でこれはミツバチを取りに捕まえに来てたのを僕がパチッと <laughs> 僕がやっつけてやっぱり食べられちゃうんで うんでこれ今は今の時期はまだ女王蜂なんだけどもこれが子供を育ててたくさんの働き蜂が来るようになったら大変なのでなので女王蜂の間に殺すでも本当は畑にとってはあの青虫芋虫とか害虫を毛虫とか食べてくれるからいい虫なんだけどもミツバチだけはちょっとごめんねって。 大きいでしょ大きい、うん、怖いこれに刺されたら痛い痛い痛いねでここに大きな顎があるから噛んだら痛い痛い So, some of the key things that I learned from this experience were how much diligence and care is necessary to take care of bees, how they need to be near a clean water source. So the pristine water on Miyajima Island is perfect for them, how they shouldn't be near rice paddies because there's so many pesticides. So having bees near agriculture seems like a perfect combination, but unless it's organic, it actually is dangerous for the bees. So the situation on Miyajima next to organic farmers is perfect for the farmers and perfect for the bees and for making honey. So overall, I learned so much from this experience and I really appreciate all of the time and effort and care that beekeepers like Matsubara-san put into the industry and create such a high quality product. I also appreciate how Hatsuhana honey uses all reusable, recyclable containers. They don't use any plastic containers. I eat or buy honey again, I will certainly appreciate all of that hard work and effort that goes into quality of raw honey from local sources.